हेलो भाई हाँ भाई क्या हुआ भाई आ नहीं रही क्या कहाँ पे भाई कॉफ़ी शॉप पे मिलना था ना भाई क्या हुआ भूल गया यार सॉरी भाई भूल गया मैं तो मिलते देख रहा हूँ भाई कल मिलते हैं ठीक है ना भाई तू हर बार बोल जाता है जल्दी आ या मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ यार आ जाना सॉरी भाई यार नहीं आ सकता मैच चल रहा है मेरे फेवरेट टीम का मैच चल रहा है यार भाई कल मिलते हैं ना आज नहीं नहीं ले मैं इतने छोड़ सकता कैसे भाई है यार तू छोड़ दे आ जा भाई नहीं छोड़ सकता यार तू जा ना मुझे मैं देखने दे भाई रीना भी आ रही है नहीं आएगा चल ठीक है मैं पी लेता हूँ उसके साथ कॉफ़ी ठीक है भाई भाई दो मिनट मैं आ रहा हूँ अभी अभी आया भाई तू तो मैं छोड़ नहीं सकता था ना कैसे आएगा रहने दे मैं पी लेता हूँ कॉफ़ी मत ठीक है भाई रखता हूँ बाद में मिलते हैं भाई रुकना यार मैं आ रहा हूँ तब मत मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ ये मेरा दोस्त बिना मुझे पत्ते काटने में लगा हुआ है चलो चलो फट जाओ मुझे जाना है फटाफट